Good morning, sì, qui sono praticamente alle 10 e come dico in questi casi certo non una mattina prestissima, una mattinata inoltrata ma comunque mattina, mister, master, maestro o oh, semplicemente oh, semplicemente David Lynch, it's me, 30th 2022 and it's a Monday in Naples Clear, clear morning, this moment very still now, anche con un vento, soft wind, molto piacevole, uh, eh, pleasant, and uh, 78, 8 Fahrenheit and 26 Celsius, and this means that it's that day really, really, really, really soft, like this day and this period, and also over because it seems more a summer climate than spring climate. D'altra parte, stanno andando verso giugno, questo è anche normale appunto perché uh, sì, eh, ormai siamo quasi verso l'estate, a ah, se riguarda il video tools I don't know if I'll do it but as always if I'll do it separate from this so in the case you are interested eyes open anyway as he and you will just see from the window today you can't see anything because in these days you can see only the green roller shooter because as I also explained uh, yesterday, uh, eh, in these days and the summer, eh, we uh, mettiamo in mostra show da green roller shooter because, per far passare un po' di aria in più, visto che estate fa caldo, rispetto alla tenda, alla curtain, e quindi per questo credo che in estate la vedrete spesso di più la green roller shooter, ha detto che anche può essere che io mi fermerò a un certo punto, non è detto che continui con i report a un anno dal report, forse vedremo, non lo so, ma comunque Tinket e TSF del 1 temperature potrebbe anche salire, uh, eh, sicuramente si manterrà sullo stesso livello, comunque vedremo. But the really important thing this atmosphere is that today we have, today we have those beautiful, those beautiful, those beautiful, those beautiful, those beautiful. Blue Skies and Golden Sunshine and I Think oh, All Along the Way ovviamente qui All Along the Way sempre qualche ora in meno rispetto a voi intendo soprattutto gli amici americani perché ma sapete abbiamo un orario completamente diverso bene non ci possiamo lamentare in questo mese di maggio abbiamo avuto quasi sempre Those Beautiful Blue Skies and Golden Sunshine speriamo di continuare così anche domani con questo trend che abbiamo già due giorni se non erro ma il pomeriggio in genere in questi giorni comunque verso diciamo le 5 le 6 si annuvola, quindi spero che non faccia anche oggi così, può essere sì, vedremo, magari mi aggiornerò o ne riporti domani in descrizione, per cui said this so from the mythical window with the <laughs> orange, red, blue, green water curtain behind the many times and it's uh, green roller shooter near me And finally, from my mythical keyboard Yamaha DGX 640 IPG IPG 625 Eva, great day in, all the people, follow the channel, riporsi, un saluto davvero a tutti And also, I hope you all have a great breakfast Io la farò tra poco, il mio stomaco pronto <laughs> come sempre, non so se lo sentite ma soprattutto spero possiate consolarvi se il tempo dovesse essere brutto alle vostre parti rispetto a qui. Non che non ci consoliamo sempre, anzi, anche quando il tempo è bello, ma per quanto mi riguarda ancora di più quando il tempo è brutto. D'altra parte, le due parole consolazione e colazione in italiano fanno anche rima. I'll see you in the video tools, if I'll do it, or tomorrow.